Also Basel als die Architekturstadt in der Schweiz zeichnet natürlich die absolute Vielfalt an großartigen Bauten aus. Eine unglaubliche Vielfalt auf kleinstem Raum. One thing I really loved about Basel is like, whilst preserving the old town with the really nice streets, old houses, there's also a lot of contemporary architecture being built and that I think is enhancing the city even more. Lo que me gusta más de, Basilea como destinación turística es que puedes encontrar desde la última arquitectura ah, contemporánea con una gran concentración de buenos arquitectos hasta una parte antigua muy bien conservada, unas calles muy bonitas y esto en, un espacio relativamente pequeño como es Basilea, que nos considera una gran ciudad.